的想念，年轻像一场疯狂的表演，炽热的心不轻易妥协。回首这些年，你一直在。 旧，今年夏天，波斯草加黄翅叶，美好画面。 自在 我似造假谎真言，美好画面难以忘却，怎么舍得说再见？ 回头再看你。